jauh Sekilo noriku pengguna kau Jejamulah kekai titik terang negeri lajau Tolong jelasai ulama Jawab lagu ibu kabar terdas Nak kau Namun aku Cukup banyak thích titik terang